Nice car. Thanks. Horsepower 335. Yeah. बेहद खूबसूरत कितना ये कार बिकाऊ नहीं है मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया वो गाड़ी और वो कुत्ता मेरी पत्नी की थी आखिरी निशानी थी मेरे पास उसने आके सब कुछ ही लिया मुझसे और उसे मरना हो चाहे वो कोई भी हो तो वो कहीं पे भी छुपा हो जॉन जाने से पहले एक बात याद दिला दूँ इस होटल में खून खराबा करना मना है चाहे तुम्हारी दुश्मनी कितनी बड़ी क्यों ना हो ये कानून भूले तो नहीं हो तुम तो? इसको भी हम हल्के से तुझे पता है कौन है वो कौन वो पागल वो पागल कुछ भी नहीं है नेम प्लीज जॉन बिक क्या तुम पागल हो गए हो तुम्हारे डैड को पता चला तो उन्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ओ पागल जॉन बिक है ही फकिंग हिट मैन जॉन क्या तुम वापस आ चुके हो नो जस्ट